адамның жолының жабылуының тығырыққа тірелуінің ең үлкен себептерінің бірі күнделікті бұны қайталап айтудан шаршамаймыз біздердің біліп білмей істеген жасырын жария жасаған үлкен кіші күнәларымыздың кесірінен алла тағала қасиетті құранда айтады бір ауылдың бір елді мекеннің халқы дейді құдайдан шынайы қорқса еді дейді оларға аспан мен жерден берекенің есіктерін ашып қояр еді дейді қараңызшы қандай да бір елді мекеннің халқы құдайдан шынайы қорықса еді оларға аспан мен жерден берекенің есіктерін ашып қояр еді біз берекенің есіктерін ашып қоймақ түгілі қазір қашып үйге тығылып бәріміз карантинде отырмыз бұл біздің құдайдан қорқатын адамның көптігі ма жоқ құдайдан алыстап жүргендігіміздің көптігі ме расында кейде ойлайтын осы былтыр арғы жылдары болсын осы артық сөз айтатын адам көбейіп кетті осы ватсапты ашып қалсаң да фейсбукқа кіріп қалсаң да инстаграмда комментарий оқып қалсаң да бір бірін көрмей білмей танымай таныспай боқтап жатқан ел бір бірімен бір кесе шай ішіп көрмеген адамдар сыртынан бір бірін лағынеттеп жатқанын көрдік куә болдық сонда ойлайтын едім осыншама айтылып жатқан жаман сөздердің салдарсыз кетер ме екен осыншама бір бірімізге көрсетіп жатқан негативтеріміздің арты бір нәрсеге барып тірелер ме екен тірелмес пе екен өйткені өйткені әр нәрсенің жауабы бар есебі бар ауыздан шыққан сөз атылған оқ оны қайтара алмайсың сол сияқты біз кейде ойлаймыз мына компьютердің алдында интернетте отырғанда ана жерге бір сөзді жазып жіберіп болды сұралмаймын деп теріс қарап отырамыз ол адам көрмеген шығар қай аккаунттан жазғанын мүмкін интернеттегі жұрт білмейтін шығар бірақ барлық нәрсенің есебіне әділ болған құдай көріп тұр ғой оның бәрі алланың алдына есеп болып көтеріліп жатыр ғой еш нәрсе ешқайда жоғалып кетпейді ғой еш нәрсе іссіз қалмайды ғой барлық нәрсенің нәтижесі бар ғой мінекей осы бір артық пендешіліктеріміздің артық бір сөздеріміздің бір бірімізге көрсеткен артық айтқан дүниелеріміздің бәрі осы жиналып кеп бізді осы бір індетке ұрындырған сияқты болып көрінеді де тұрады әрине біз тек қана осы бір ә, күнәларымыздың кесірінен осы індет келді демейік мүмкін алланың бір адамдарға сынағы шығар өйткені арамызда жақсы адамдар да бар бір адамдардың құдай ә, сабырын тексеріп дәрежесін көтерейін деп жатқан шығар ал бір адамдарға болайын деп тұрған шаруасы болмай қалып керісінше бір қорлық жаза азап болып жатқан шығар сондықтан біз кесіп айта алмаймыз бұл кімге не болып келіп жатқанын құдайдан бірақ бір нәрсе анық еш нәрсе алланың қалауынсыз оның билігінсіз болмайды аспаннан бір жапырақ құдайдың рұқсатын түспейді жерден судың бетінен бір бу құдайдың рұқсатынсыз көтерілмейді не нәрсе болып жатса біздің көзімізге бардақ болып көрінген нәрседе құдайдың бір тәртібі бар біздің көзімізге бір шешілмейтін шым шытырық бір түйін болып көрінген нәрсенің ар жағында алланың бір есебі бар